آئین بالکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تیئیس سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو بنو سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی وہ دور گیا جب جفا کو رام مچایا کرتا تھا جب دست ستم آبازوں کو خاموش کرایا کرتا تھا Thank you.